دعاء صاح لأبي وربت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ أستاذ والمعلم قد أشرح لي أبي في حسني شباني الأستاذ والمعلم أمي وأرشدني الأستاذ قد أنصح لي ورمت بحسنها أمي وأرشدني الأستاذ